ni sunana ibrahim abdu ina tare da matata sara sandan buzu dukkan muna eh, jihar gidan rumji ne region ɗin maradi ƙasar niger ni da ni da matata sara sandan buzu dukkan mu muna aiki a gidan radio na kalkara na gidan rumji muna cikin rukuni na masu ɗaukar bidiyo na spring digital green project yau tsawon wata uku zuwa yau mun samar da bidiyo hudu kwana dubu wanke hannu taimakawa wurin ciyar da yara da ban nono tsantsa amfanin da muke gani wurin tsara bidiyo da harko kamin dai a ta wurin bidiyo ana tsari panel panel bisa ga abin da za a yi a shirya inda an kaga yayi a yi inda an kaga kuma bai ba da yake gurfuna kuma a gyara in an ka kamin a zo wurin ma bidiyon ga kamera din duka abin da ya kamata a yi shi na za a yi na wurin kamera din fasaha da ranar da muke ɗaukar bidiyo muna yin sabko mu zo tun da sahi wajen ɗaukar bidiyo har zuwa maliki. wannan mijina ne muna da ya'a uku da shi ya karamar su murjanatu tana da tana da shekara da wata guda muna alfahari da wannan sabuwar fasaha ta wayo ma al'umma kai ta hanyar bidiyo don gaban al'umma muna jin daɗi sosai saboda farin cikin da muke gani da ƙarfin gwiwa da mutanen da ke kwaikwayo a bidiyo in muka gama cikin tele muna kallon tele in muka ga wurin da an ka ɗauka wanda bai daidai ba wurin bidiyo sai mun ce wa ni ba ka ga waccan ɗauka ta yi tsawo bisa ko kuma dai an yi ɗauka ba daidai ba gaskiya a da muka samu gaskiya shi na da dama wannan fasaha da ni koya za ta zama mani hanya ta samun unwani da ma'amala da jama'a har tsawon rayuwata har ma ɗayan da nake da su yanzu ina fatan su bi wannan hanya <coughs> fatan mu ne gura mu a ci gaba da eh, taimaka mana ta fannin yin waɗannan ayyuka tare da taimaka da kayan aiki saboda mu ci gaba da waye mu al'umma kai <laughs> mm. haka ne sai ga haka zawa